Ne vous inquiétez pas, je suis pas pompier Tout petit, je voulais déjà être pompier Mais je trouvais jamais de feu à éteindre Alors j'ai pris des, allumettes et une bouteille d'eau Pour cramer la maison du voisin Les allumettes ont bien marché La bou bouteille d'eau beaucoup moins bien tout a cramé La maison, le quartier, les gens, tout, absolument tout a cramé moi aussi j'ai brûlé, au 23e degré. J'étais plus qu'un petit tas de cendres. Ce qui est bien, c'est que le monde est grand. Il y a toujours, toujours quelque chose de nouveau à cramer. Feu Feu C'est bon Allumez le feu Cramez tout Cramez tout